Okay. Okay. Und bereit? Und los. Fuck das Game! <laughs> okay, noch ein Shot. Ich bin damit irgendwie noch nicht perfekt zufrieden. Ich bin so eine, da brauchen wir zwei Shots. Okay. Die ich gut finde, damit ich eine Alternative habe. So, okay, finde ich. Okay, noch einmal. Ja. Noch ein Shot. Ich bin damit irgendwie noch nicht perfekt zufrieden. Gut. Was denn? Ich Schlecht gemischt, aber gut. Aber das kann man so schon so nehmen. Also, es war ja. Es war ja schon gut. Es war am Ende jetzt noch einmal, habe ich die die so. Ja, okay, lass nochmal, ruhig mal, das ist ja nicht schlimm. Okay, dann machen wir jetzt noch einmal. Das würde... Wollen wir noch einmal drehen? Okay. Komm, das geht wieder drei Minuten. Müssen ein bisschen ja. mehr Butter. <laughs> ich mache das einer eigentlich mehr, aber gut. Ja, ich auch. Ja, aber wir haben es eigentlich schon, deswegen Das ist schon gut. Lassen wir es mal so. ist nicht dunkel, aber es ist eigentlich nicht gut. Ich kann es auch aufhören. Nee, nee, es ist gut. Es ist gut, dass ich dunkel bin. Okay, mein Magen knurrt. Ja, okay. Oh, mein Fuß ist geschlagen. okay. <laughs> okay. Warte, warte. Und also, ja. Boah, ich hab jetzt richtig Bock auf Essen. <laughs> das war eigentlich ziemlich gut. <laughs> ja, das fand ich auch gut. Ja. Ja, wohl nicht schlecht. Also. Na, nochmal, nochmal. Ich will das mehr ausgefecht haben. Der war schon mal sehr schön, der Shot. Der war Noch super. Einmal. Oder? Ich meine, hey, beste, beste Karte. Ich cut schon. Ist das schon voll gut. Okay, das sollte ich glaube ich nicht machen. Du schneidest das noch rein, Alter. Ja, mach ich auch. Bitte nicht. Doch. Da habe ich ein äh, Mitspracherecht. Nein, du trittst jegliche Bildrechte an. <laughs> ja, ja, ja, klar. Und Tonrechte. Danach, danach äh, nie wieder, ne? Das war's schon, oder? Nee, noch ein. Ich habe ja nur so richtig schlechte Karten, Alter. Ich würde sowieso verlieren. Irgendwelche guten Karten. Grand Mark spielt man ja auch. Dann mhm. empfehlen. Und <laughs> gib mir gerade mal So. Ja, finde ich auch gut. Ja? Okay. Finde ich, finde ich gut. Und dann, äh... Aber warum steht dann hier alles schon bereit? Nein, das liegt noch auf dem Tisch gleich. Ach so, auch das Ding hier? Ja. Krass. <laughs> Eins, zwei, drei. Jetzt. Eins, zwei, drei. Jetzt. Ja, finde ich echt ziemlich gut. Ja. <laughs> Hi. Also, <laughs> äh, ja, ist doch voll OP so, ne? Das ist voll gut. Das ist voll OP. Das, <laughs> diese, ist doch voll OP. Ich verstehe nicht, warum die keiner spielt. Hey, ja, ich verstehe auch nicht, warum die niemand spielt. Ja. Ich finde das schon so gut. ja, ich mach, ich mach den davor noch ein bisschen mehr, aber okay. Ja, ich nehme eh den besseren, also für mich. Ja. Gut. Mikros an, ne? Fuß an, ne? Jetzt im Ernst? Ja. Das ist nicht zu lachen. Das ist echt heftig. So. <laughs> Warum? Warum tust du das? Das war meine Favorite. <laughs> Alter, also, Knüppelke. Das war voll gut, also meine Reaktion. Lach nicht! Hab ich nicht. <laughs> Oh, hat er nicht getan? Ich meine, man sollte das Handy, das ist ja doch ein Ding, was man nicht tun sollte, ans Handy gehen. Ja. ja das ist schon nice. Boah, Alter! Ey, in der Nähe ist gerade ein Relaxhof. Ja, ich, weiß. ich wusste gar nicht, wie ich da jetzt reagieren Oh Gott! Den ersten Relaxo. Du lässt das Handy liegen. <laughs> oh nein! Stimmt! Alter, habe ich das davor auch gemacht? Nee, ne? Weiß ich nicht. Aber ich glaube schon. Boah, Alter! Da um die Ecke ist ein Arctus Raid. Ey, sorry. Ah, krass! Ah, Alter! In der Nähe ist ein Raxo! okay, den Ton nehme ich jetzt doch.